こんにちは青野と言います、えー、SFC で准教授をしています、えー、今日はですね、えー、私たちが作り出そうとしている次の社会そして次の次の社会を担う新しいテクノロジーのお話をさせてもらいたいと思います、えーと、と私はですねもともと粘菌というアメーバ状の単細胞生物の研究をしてきましたただ、えー、生物学をやってきたんじゃなくてこのアメーバが環境の情報をどうやって処理するか、えー、そういうバイオコンピューティングの研究をしてきたんです で、えっと、その研究の成果を、えー、社会に還元したくて実は今年の1月に会社を起業しましたで会社の名前はアメーバエナジーと言います、えー、アメーバに学んだテクノロジーを通してエネルギッシュな活動を展開していきたいそういう意味を込めていますで、えー、っとこちらはオフィスなんですけれども SFC の近くにあるイノベーションビレッジというところに構えましたでメンバーは、えー、SFC の修士の卒業生野崎 それから SFC 高等部から理工学部を卒業したジライ、それから私の、え SFC の同級生数名が協力してくれる形で、まあ、SFC のパワーを結集しています。でえっと、このアメーバエナジーは何を目指しているのか、え私たちが目指しているミッションというものを表す言葉が、モービライズ・エブリティングです。つまり、すべてのものを動かせるようにしたい、そういう新しい世界を作っていきたいというメッセージなんです。で今の時代ですね情報はインターネットを通して自在に動きます でも物はどうでしょうか、えー、ネットで好きな商品を選んでワンクリックで買える時代で商品が皆さんのお手元に届きますけれども最後に荷物を持って運んでるのは人間なんですでそういう人間の労働力が今不足しているでその労働力を補えるような荷物を運べるロボットを作ろうとしてるんですで、えー、てのものが、えー、思いのままに動かせるようになってくる社会でそうするとですね、えー そういう荷物を運べるロボットが社会の隅々にまで行き渡るようになると人が動きに合わせて、えー、物が動いてくれるわけですでそうすると人類の時間と空間の使い方に関する考え方が大きく変わっていくと考えていますで、えー、とは言ってもですね人々を取り巻く環境っていうのはものすごく、え多様性に富んでいますですからそういうところで活動するロボットっていうのは非常に高い環境適応能力を要求されるわけです でただ今のテクノロジーで、えどんな環境にでも適用できるっていうことは非常に難しいそこで私たちは第一のターゲットとして家庭内にフォーカスします家庭内で荷物を持ってどんなところでも移動できるで階段を上ったり下りたりすることもできるで家庭内のロボットというと皆さんルンバお掃除ロボットルンバを想像されるんじゃないでしょうか私もお世話になってますただルンバって段差をちょっと登れないんですよねで階段を降りることもできないし登ることもできないというわけで、えー、ルンバというのはやっぱり活動される 範囲が限定されるんですねで一方、えー、ボストンダイナミクス社という会社がですねすごいテクノロジーのロボットで荷物を運ぼうとしていますこちら、えー、まあ、こんな感じで荷物を運ぶんですけれどもどれだけ、えー、テクノロジーがですね進んでもですねロボットが、え失敗を完全に防ぐことってできないんですねでこのロボットって体重が1 5 0キロなんですよでこんな重たくて硬いボディのロボットが、え家の中で転がり落ちてきたら危なくてしょうがない だからやっぱりこういうロボットってどうしても活動される空間環境が限定されちゃうんですねで今、えー、ルンバとこのロボット見てきましたけどもなんか皆さん欠けてるものがあるなって感じませんか何が足りないんでしょう、えー、私たちはですねこういうロボットって今体が硬いなと思うんですねガチガチに硬いでその体の硬さがですね問題をこうことさらに難しくしているように感じるわけです 私たちはむしろ、えー、柔らかいボディを持ったロボットに注目していますで、えー、こういう柔らかさをロボットに導入することによって今まで難しかった問題例えば階段を上るっていう問題がいとも簡単に解決できるということを発見しました、えー、こちらは硬いボディです従来の、まあ、キャタピラのロボットなんですけどもこのキャタピラの歯が階段に噛み合わなくなることがあるそうすると滑り落ちちゃうんですねですからこういう硬いボディのロボットっていうのが登れる環境っていうのは限定的になっちゃうわけです ところが柔らかさを導入しますこれは、えスポンジなんですけどもこのキャタピラにスポンジを取り付けるだけでですねこういう感じでいとも簡単にスポンジが環境の形に応じて変わることによって適用できて階段を上れることができちゃうんです、えー、というわけで今日はですね、えー、この我々のロボットのプロトタイプのデモンストレーションさせてもらいますで実機を持ってきました実際にちょっと階段を上ってもらいましょうということでちょっと階段のセットアップお願いします 結構えぐい階段です多分ご家庭の中で、えー、ある階段のよりも平均的な階段よりもちょっとえぐめの設定になってるんですね、okay、はい準備ができましたじゃあえー、っとロボットの実機に登場してもらいましょう我々のプロトタイプ AE0.12 ですどうぞ あ登ってきました登ってこれるかなおおはい拍手あ安心しましたでこれちょっと今なんかワインを持ってきてくれてるみたいなんでワインを飲みたいなと思うんですけど、えー、とちょっと、えー、日よって、えー、チェイサーにさせてもらいます、えー はい喉が潤ったところでですねえっと、今このロボットなんですけども、え今あのこのスポンジの高さとか厚さとかいろいろ調節してまして現状ではこれが一番投破力が高いんですねで今これご覧ください、えー、螺旋の階段でも登れちゃうんですねこの階段皆さん見覚えありますかあの、えー、SFC のサブウェイの隣にある螺旋階段なんですけどもかなり急ですけれどもまあ家庭の中にある階段で えー、これが登れると多分ほぼいろんな階段登れちゃうと思います踊り場も登れるで下り坂はですねこうやって衝撃をスポンジが吸収しますんで、えー、壊れずに、えー、速やかに登ってこれるんですあの降りてこれるんですねでこちらのロボット、えー、実は SFC の田中弘也犬のラファエル・チェン君がデザインを仕上げてくれました、はいえー、そういう形で、まあ、SFC とのコラボレーションも実現していますで、えー、っとじゃあ退場してもらいましょう、はい、ありがとうございました 安心しました。えー、というわけで、えー、っとちょっと一息ついたところで、えー、私がこれまでやってきたアメーバの情報処理の研究とこのソフトロボットの関係をご説明させてください。えー、っと普通人間とか動物の情報処理って頭がやりますよね。で運動する体と分かれてます。でもアメーバって単細胞なので情報の処理を体の変形という運動で実現するんです。 でそれは、えー、従来のデジタルコンピューターとは違う柔らかい情報処理の仕方を私たちに教えてくれるんですねで私たちは、えー、アメーバを組み込んだバイオコンピューターを作りましたでこのコンピューターはアメーバの変形で計算してその計算結果はアメーバの形から表現されますでアメーバは基本的にこの足をですね伸ばしたいんですね広がりたいでも光が嫌いなので、えー、光を当てられると足を縮める で私たちはこのアメーバの変形に応じて光の当て方を変えるっていうふうなシステムを導入しましたそうするとアメーバは嫌いな光を浴びるリスクをなるべく小さくできるような形に変形するでその形が、えー、ある組み合わせ最適化問題の答えを表現してるんですでこのコンピューターが今解いたのは実は巡回セールスマン問題という問題ですでこれは、えー、実社会のいろんなネットワークに出てくる最適化の文脈で組み合わせ爆発という問題と関連しています この問題はですねセールスマンが、え8都市例えばこの場合決められた8都市を回って、えー、交通費を最小化できるような最短ルートを選んでいきなさいという問題ですで8都市ある場合は可能なルートの組み合わせっていうのは2520通りありますこれが10都市になると10万通り以上15都市になると40億通り以上えー、30都市以上になると、えー、スーパーコンピューターを使っても解けないそういう難しい問題なんですね でこの組み合わせ爆発は都市数が増大するにつれて急激にルートの数があ爆発するんですでそのルート全部をしらみつぶしに調べるって言って最短ルートを求めるっていうのは頭の固いやり方でもアメーバは、えー、都市数に比例する線形時間のオーダーで、えー、答えを見つけられるんですでしかもその見つかる答えの質というものも、まあ、かなり短いルートを選べるというわけで、えー、組み合わせ爆発が起こる前の短い時間で えー、答えを見つけられるという、えー、そういう柔らかい頭なんですねで我々はこれをロボットになんとか組み込みたいんですただ、えー、生き物をそのまま組み込むわけにもいかないのでそれを人工人工的な計算チップにして組み込もうとしてますで北海道大学のグループと共同でアナログの電子回路を作っていますでこういうアメーバーみたいな回路を作ってそこの電流が流れる流れないで足がの伸びる縮むっていうのを表現します そうすると従来のデジタルコンピューターとは違ってアナログの電流が並列的に流れ方を変えることによって答えを探すわけですでこれが実現するとですね組み合わせ爆発が起こるような難しい問題の答えを高速にかつ小型で低消費電力しかもロボットに組み込みやすいような形で、えチップ化できるわけですで私たちはですねこういう柔らかい頭の計算チップを使ってですね柔らかい体のソフトロボットを制御したいと思ってます それによって従来ではできなかったような未知の環境に適応するような能力っていうのが大幅に向上するっていうふうに期待していますで例えばですね先ほどご覧いただいた、えー、螺旋階段ですけど綺麗に登れてましたけど実はですね結構試行錯誤が必要なんですねこうスタックしちゃった時にこう人間のコントローラーが今現状ですとこういろいろ試行錯誤して登れるパターンを見つけてるんですでこういう試行錯誤をあのチップで自動化したいんです でこれがうまくいくとですね、まあ、こういうチップが組み込まれることによって未知の環境であってもこのロボット自身が自律的に乗り越え方を発見できるそういう想像力を獲得すると期待していますでそうすると家庭内っていう非常にバラエティが豊かな環境であっても適用できるそういう能力を実現できるというふうに期待していますで最後になりますけれども、えー、私たちが考える次の次の社会のビジョンについてお話しさせてください、えー、今の社会、えー、膨大なデータを AI とか IT の発達によって処理できるようになっています次の社会はきっとそういったデータを処理する知的処理が自動化されていくでしょうででもですね、えー、現状ですね物を物理的に動かすようなそういう物理的な作業を人間に代わって置き換えるテクノロジーっていうのはまだまだ十分に発達してないんですねでデータが動くだけで物が動かなければ世界のダイナミズムっていうものは次の次のステージに移行していけない でそこで我々はですね、えー、次の次の社会、えー、そこはですね、えー、こういうふうにすべてのものが動き出す世界だと考えています、えー、人人がの動きに合わせてものが動いてくれるとそうすると人類の時間と空間の使い方に対する考え方っていうのが大きく変革するでしょう、えー、モービライズ・エブリティングこの言葉にですね私たちは、えー、人間がテクノロジーをも動かしていくんだっていうメッセージを込めています テクノロジーによって人間が動かされるんじゃなくてテクノロジーを動かしていくのはあくまで人間なんだそういうメッセージです、えー、もし賛同してくれる方がいましたらぜひ力を貸してくださいもうちょっと具体的に言うと、えー、青野県に来たいと思ってる人それから、アメーバエナジーの社員になりたいと思いました、えー、ぜひ声をかけてくださいありがとうございました